حسين ايه فين؟ عليها ايه دي شوفي ده بتاع الكورونا ده اديني بخه اديني واحده تانية اديني واحده تانية حرامي وبخيل يا اخي